Kayre'ye yeni bisiklet bakıyoruz. Eski bisikleti artık olmuyor. <laughs> Bu nasıl açılıyor? Ee, 479 Euro'dan 398 Euro'ya düşmüş annesi. <laughs> annesi. Bu şey mi için baba? Su için değil mi? Nein. Gel kız. Niçin? Git bir. Jetzt ist es hier mit zu klein. Nee, richtig gut ist es schon. Wie? komm man? Kusch, kusch da. schon da. Hm. Nee. Nee. bisiklet çocuk koltukları. Güzel kaliteli bir şeye benziyor. 79.99. Bu da 79.99. 99 Römer'in. Bu da Römer'in. 119 euro. Onu mu istiyorsun sen? Ja. Aber ich schaue noch andere. Zeig nicht. Also ich will Efendim? Gitmiyor mu? Ben ne bileyim. Oynatın. Evet şimdi düşüncelerin ne bu pilli araba şeyden aa, bisiklette? Vallahi yani biraz böyle e, bir süre alışma ihtiyacı duyuyorsun çünkü değişik ya. Alışkın değilim ya normalde hani pedalleri basıp da gidiyoruz ama bu böyle bir anda hızlanıyor. Ben ne bileyim. İlginç. Ama bize şart artık. Ya bir tane olması gerek diye düşünüyorum çünkü şey Karavanımıza yani karavana bir tane ihtiyaç. En az bir azından... tane bir pilli bir bisiklet almamız lazım. Sağa sola giderken alışverişe bilmem neye. Motor yerine bisiklet. Aynen Yani hoşuna gitmedi mi bu? Ya şey, şekli şemali hoşuma gitmedi ya. Yani. Öyle Şu fiyata hoşuna gitmedi. Tamam. Ya. Bastırın video bir ihbar. Ya. bisikletler hakkında? Abi bisikletlerin fiyatları acayip derece yükselmiş. Özellikle elektronik bisiklet, elektrikli, elektrikli bisiklet, e-bike. e-bike dedikleri bisikletler daha çok revanşta ve fiyatları ona göre çok yüksek. Valla bir tane olmasa gerektiğini düşünüyorum ama yani 3000-4000 euroda bir bisiklete vermem. 629 yürüyor motor. Ja. Aber bitte nicht mit dem Fahrrad hier reinfahren. Nein. hanımefendi yoruldunuz mu? Ben susadım. Hem Das ist vites genau gleiche wie Effe hier. Doğum gününde Ich wollte so eine Ich möchte, dass wir jetzt sofort Geburtstag haben. Also ich. 100 lira verenin Hı hı. beynini okuyayım diyordum. Diyordum yani. Yani bilmiyorum da. Bir, bir ladies pet. Yani hiç bana göre değil.